I will give you a, a broader definition and then more of a, a practical definition. 首先，他会从一个比较广义的层面上来给你一个定义，就是什么是私人念头，然后他再会给你一个比较实际的一个定义。Uh, in a broader sense, every thought about the past or the future is a private thought. 任何关于过去或未来的想法都是一个私人念头 and so when we go into meditation we are wanting to release all of these thoughts 所以当我们进入冥想状态当中的时候我们是想要释放所有这些念头私人念头 to come into the presence of the present moment 然后进入当下 And in the more practical definition, a private thought is like a secret that you are keeping. Because you are afraid of what it would mean if this thought was shared. So private thoughts are like uh, playing a game of, of deception and of secrets with your mind. 所以的话，事实上，这个私人念头，事实上你在跟你的心灵在玩一个欺骗的游戏。Because there is a fear of some outcome in the world. 因为你会害怕我的这个私人念头会带来，会导致这个一个后果，在这个世界上会有一个后果。 a private thought could be a fearful thought or an embarrassing thought. 然后，一个私人念头可以是一个恐惧的念头，也可以是一个非常尴尬的念头。A humiliating thought. 或是你觉得非常耻辱的一个念头。And the reason that they are kept hidden is because they are believed to be true. 你之所以想要隐藏这些念头，是因为你相信他们是真的。Even though they are all ego thoughts. 那尽管事实上，他们全部都是小我的念头。他们当中没有一个是真的。然后我们过去有一些不好的经验，就当时我们曾经跟别人分享我们的私人念头。sharp consequence for 当时我们曾经跟别人分享我们的私人念头。 呀，然后的话就导致了一些非常这个非常不好的一些后果，因为你分享了自己的私人念头。我们可能就会对自己说：“我再也不会这样做了。” I again. don't to consequence want that face ever 我再也不想面对这样的结果了，这样的后果了。所以我们就养成了习惯，就是。 就隐藏了很多的这个秘密的念头 and while we keep them secret our mind remains very closed 所以当我们呃当我们隐藏这些念头的时候就我们的心灵就变得非常的封闭 and when we allow them into awareness and expose them then they lose their power 当我们允许他们进入我们的意识然后释放暴露他们的时候 他们的力量，他们对我们的控制力就不复存在了。当我们和一个这个关系非常亲密的朋友分享我们的私人的念头和私人的情绪的时候，你会觉有一种如释，有一种如释重负的感觉。 哦你跟一个人去分享自己的私人念头并不是什么特殊的事情 except that it is symbolic that we would share these thoughts with the holy spirit 这个这个行为呢是代表着你愿意跟圣灵分享自己的私人念头所以你跟人分享自己的私人念头它只是一个只是一个形式你真正想要做的是愿意跟圣灵分享你的私人念头 and that is how these thoughts disappeared 所以，当你跟圣灵分享自己的私念头的时候，你的私念头就会消失。当我们想要不想让这个圣灵知道自己的私念头，跟圣灵保密的时候，Yeah，就这样的话，就我们的私念头就一直埋藏在我们的心灵当中。 do not protect them and offer them to the holy spirit they disappear 当我们不再保护这些圣灵念头然后把它们交到圣灵的手中的时候它们就消失了 and it works the same with every private thought 所以这个每一个念头你都可以每一个圣念头你都可以用同样的方式去处理